花の道トマさんが袋を見つけましたおりゃ何かないっぱい入っているトマさんが友達のリスさんに聞きに行きましたトマさんが袋を開けました何もありませんしまった 風が吹き始めました。長い長い花の一本道ができました。境。おー。